Hæ hæ og velkomin í SFHR podcastið. Ég heiti Svanfríður og er samskiptafulltrúi SFHR og er á þriðjar í tölunafræði. Blessuð og sæl, þetta er hann Emil Trausti úr SFHR, nefndar fulltrúi þar og já, þetta er þá fyrsti þátturinn okkar. Já, þeir eru kannski að veltaði fyrir ykkur af hverju við erum að gera þetta podcast. En okkur í SFH er langaði svolítið að starta vettfangi til að ræða málefni sem koma nefndum við. Og við stefnum á að fá alls konar gesti og sérfræðinga til að ræða þessi málefni því að þetta er við yngir sérfræðingar og við vitum ekkert alltaf mikið held ég. Nei, kannski ekki. Kannski ekki. En við viljum bara einblýna á það að þetta podcast er fyrir okkur nefndur. Þannig endilega við viljum setja upp post inn á Instagram þar sem þið getur sett inn bara tilur um umræðefni, tilur fyrir gæsti, bara hvað sem er, komu spurningar sem þið vilja að við svörum, bara whatever. Þetta podcast er fyrir okkur og við viljum að það sem kemur fram hér er fyrir ykkur. En í dag þá erum við með geggjað umræðefni sem að þið vonandi hafi gaman um. Við ætlum að tala um að vera í háskóla Við tölum um imposter syndróm, tips and tricks, hvernig okkur fannst að byrja í háskóla og margt mögulegt. Þannig bara, já. Njótið. Njótið. Í dag ætlum við að ræða eitthvað sem við tengjum held í öll við hérna í HR. Já, ég hugsa það. Og það er að vera í háskóla. Er þú í háskóla? ótrúlegt en satt er ég í háskóla nei, nei, og er á nei. þriðja ári okay. skil ekki alveg hvernig, mér liðum sem sé nýbúin með mentaskóla en einhvern veginn er ég hér í dag Þú líka í háskóla? Nefnilega, já um, Ég líka það á þriðja ári í tölvunafræði eins og þú Emmett, emmett Laung en skemmtileg ár Já, allt öðru sem að býst við ykkur meginn Mjög Dýrmætt reynsla sem einhvern veginn þótt hún er mjög krefjandi þá er þetta einhvað sem held ég allir græða mjög mikið á Já, ég held að þetta sé lífsreynsla sem að græðir alveg gríðala á og einmitt bara að ná að kynast allir þessu fólki og fá að upplifa þetta þetta er alveg góður lífsreynsla sko Akkurat, og í dag ætlum við svolítið bara að taka þetta í gegn Emmett, emmett Þess að byrja með bara Hvað létt þið vilja byrja í háskóla? Þetta er nefnilega svo erfið spurning. Ég held ég sé ekki með svar. Þetta var svolítið ég að búin með mentarskólan, það var COVID, ég ætlaði heimserinsu, en það var ekki bóði. Já, okay. Þannig að það var svolítið bara, jújú, jú, það var bara næsta skrefið, bara háskóli. Já, bara háskóli. Það er einhvern veginn í íslensku samfélagi er svolítið mikið bara, þú ferði í háskóla og færði svo góða vinnu. Já, ég fatt það ekki. En samtöður er ég mjög þakklátt fyrir að ég hafi farið í háskóla og mér finnst óslag gaman í háskóla mhm. en það er ekki bein ástæði af hverju fór Ok, ok Sko, þetta var aðeins einfaldara fyrir mig Ég var bara eftir þegar ég var að útskriðast úr mentó, ég var þá í Flensborg mm. það bara minn vinahópur allir voru að fara í háskóla og allir ætluð í háar og allir ætluð í tölnafræði Þannig ég veit ekki hvort að ég vildi gera það eða hvort að ég var bara að fylgja öðrum mm. eða hvort það var kannski bara svona smá sambland af því en það er einhvern veginn ég bara svona fylgdi smá hjörðin einhvern veginn bara eins og það er held ég bara svona þetta er bara normið hérna á Íslandi og eftir mentó var þetta bara einhvern veginn eina valdkosturinn sem ég sjá Já, einmitt það var nefnilega, ég byrjaði bara einn í tölunafræði ég þekkti bara bókstæla engan Fórstu einn? Ég fór einn okay. tölunafræði eldi ekki hjörðina en samt eldi hjörðina með því að fara í háskóla Já, ég fatt að ég, ég fatt að ég og það er einmitt svo skrítið að klára mentarskólan það ekki alltaf þar einhvern veginn og mæta svo í háskóla og vera bara einn og sérstaklega í COVID Já, þú byrjar í COVID? Ég byrjaði í COVID aflað Já Og það er líka þetta að byrja og allt í einu er bara fólk á öllum aldri í kringum mann, mm -hmm. meðleginn sem ég var eitthvað algjör krakkaskýtur að mæta <laughs> fullt af fólki sem var aldrei 20, aldrei 30 já, já. og ég var bara, ég er virkilega heima hér ég hef ekkur mentarskóla krakki Júkur, ég, ég man eftir bara fyrsta hópverkefni sem ég var í þá var að ég og félagin minn báði bara 18 eða 19 ára og henni tveir sem voru með okkur voru heldur bara 25-24 og maður var svo feiminn gett hrættu við að segja eitthvað og maður leita þau bara eins og eitthvað guðis maður ætti bara að vita allt en nú eftir að bara fatta maður það eru bara allir á sama stað í háskóla eru allir bara jafningar bara eitthvað fólk er að leira, reyna að læra eitthvað og eh, maður varst alveg lengi að fatta þetta maður er bara ekki, ekki maður, maður er ekki krakki, maður er bara háskólanemi eins og allir aðrir Ég er bara enþá að reyna að fatta þetta Já, Æ, okay. Það sé ekki allir með þetta á reynu <laughs> Já, það er alveg rétt mann er líður svolítið þannig þegar mann er að byrja að maður sér einn að straklað að maður sér einn sem kannski er ekki með námi á hreinu einn ekkert meginn í þessu öllu en það eru bara allir að straklað held ég ég hugsa það langflestir allavega Jú, þetta er held ég mjög rétt og fyrir þá sem er að hlusta og er í háskóla og er mjög að upplifa þetta þú ert alls ekki svo eini eða eina sem líður eins og þú ert að drullipa bak lang flestum líður þannig reglulega, ekkert endilega alltaf en þetta, bara, þetta gerist við alla bókstaflega alla Þetta er líka bara öðlilegt ef þú ætti að byrja í einhverju glæni í námi þá getur ekki bara eitthvað að vitað allt í náminu strax Já. þótt að líti þennu út eins og aðrir séum allt á hreinu og mér finnst sérstaklega í tölunafræðinni þegar ég var að byrja margi sem kannski voru að læra þetta í mentarskóla byrja svo í tölunafræðinni og kunni eitthvað og allt er bara ok, vá, ég er bara alveg aftur úr og veit ekki neitt Já, þetta er alveg bara þetta er smá basl Þetta er nefnilega basl En eitt svona geggja við samt finnst mér þegar ég var að byrja þótt að það var ekki þetta erfitt þá þetta opnar svo, mikl, svo margra dýr eitthvað neginn það kemur að fá bara svona nýja lífsreynslu eins og allt í hennu fer maður frá því að vera í mentaskóla þar sem ég er bara svona haldið í höndinu þar í gegnum allt og svo fer ég í háskóla og það er bara þverjöfugt bara þetta er allt á þín á bara svona að, að þinn ábyrð, að, að ábyrð akkurat, þetta, er bara, þetta er á þinn ábyrð upp á 100p og maður, þetta er bara svona maður, maður þroskast á því maður þroskast Já, það tekur smá tíma átt að segja á því að eins og maður fyrir bara beint úr mentaskóla að maður er ekki eitthvað krakki Já. í háskóla. Veist, maður er fullorðin einstaklingur í háskóla og maður þarf ekki að taka kennarun sínum alltaf alveglega hér með því þegar maður var í mentaskóla. Já. Finnst mér allavega. Mm. Líka bara að ég, ég gleymiði aldrei fyrstu tíminn sem ég mætti þá var aðna mann ekkert hver það var, það var einhver kennar aðna og hann segi við mann að við myndum læra meir á einnu önn í háskóla en við gerðum á þremur árum í mentó. Ég trúði honum ekki en ég held svona tveim vikum inn í námið þá er ég byrjar að fatta hvað hann áttu við. Þetta var alveg bara svona ég held að margir líka fatt ekki hversu stort erfiðlíkastegi svona erfiðlíkastegi að stökkið er. Það er gríðalegt þess að ég maður bara með leiði eins og einn starffráfangi sem var bara heil önn í mentó voru kannski bara tvær vikur í háskóla Já, einmitt, það er náttúrulega bara stort afreg að fara í háskóla finnst mér og að byrja því að þetta er allt öðru í sig að mentaskóli og þetta er mjög erfiðara en samt ekki jafn erfiðt og ég bjóst við finnst mér Finnst þér? Mér finnst það mjög erfiðt en ég held að þetta myndi vera bara óbærilegt mm. en þetta er eitthvað sem maður kemst í gegnum og sérstaklega er maður með gott fólk í kringum sig í námanu Já Taldum að hafa gott fólk í kringum sig í náminu, í náminu. Hvernig fannst þú bara svona eins og sagðist að hafa byrjað einn í háskóla Já Hvernig fannst þú gott fólk til að hafa kringum þig? Uff, það var erfitt Náttúrulega bara fyrstu önnina þá var ég eiginlega bara einn heima allan tíman, einhvern veginn Elskum COVID. Elskum COVID nefnilega. En sérstaklega í námunni hjá mér þá var mikið á hópverkefnum og þá þurfti ég bara einhvern veginn að finna fólk til að vinna með mm -hmm. og það hjálpaði alveg og sér bara tókja á skarið og fór í skíðaferðina eftir aðarmót. Já. Þekkti í alveg svona einn eða eitthvað í ferðinni og náðu þannig að kynast fullt af fólki. Heyri, nýnum bara, hey, heyrið það, það er skíðaferð oft, mælum harkalega með og þótti þekki engan, þá er alveg nokkur sem fara bara einir og fara stakir mm. þannig að mm. þú ert ekkert einn í þessu að þekka engan einhvern megin og maður þarf bara að vera, ég veit að það getur verið ógeðslega erfitt að taka á skarið og gera eitthvað svona, en maður þarf svolítið líka að muna að það eru svo margir aðrir sem eru óorgir með eignast vinni eða eru einir Já Ég man að það tók mér svona lang, svolítið tíma að finna fólk og við í háskólan. Allir eru mjög busy, það eru allir stressaðir og þetta er bara svona öðru í þessu umkværi, við erum svona vinnu rými að vera í háskólan. Þannig ég notfærið mér mjög mikið að bara mæta þá viðburði, tengt á félagslífinu eða bara tvíund eins og er hjá tölnafræði. Þar er geggjaðir staðir ætlið að finna sér loksins vini og fíla og þar hefur maður tíma líka til að kynast fólki ef þú ert í hópverkefni eða er bara upp í skóla á göngunum það getur verið erfitt og andralegt en þú mætir í vísitaferð eða í próflokaparti eða bara hvað sem er ársáttíð, þar getur þú loksins einhvern veginn, held ég fara að finna þitt fólk Já, einmitt, og ef um leiðut búin að finna þitt fólk þá er ógætlega gaman að mæta í skólan og vera að læra saman. Það er strögg að vera í háskóla en auðvitað bara skemmtilegustu minningarnir mínar hinga til í háskóla hafa verið bara eitthvað sent á kvöldin, í sólunni, að læra, eitthvað flip. Það er ógætlega gaman. Já. Bara að vera við the squad upp í skóla. <laughs> Hefur, frábært. Ef að tala smá um Imposter Syndrome Uff, já, gerum það Hvernig að byrja? Það er takk að mega Þú ræður? Sko, fyrir þá sem kannski viti ekki alveg hvað Imposter Syndrome er til hamingu <laughs> en þetta er svolítið svona að upplefa eins og þú sett eina mannskjan sem veit ekkert hver gangi og eina mannskjan sem er meginn, ekki með hrutin og reynu og upplefa svona eins og þú sért bara, já, um eitt imposter þú mm. átt ekki heima einna hérna. mm -hmm. og þetta er svolítið sem ég held að flestir háskólanemar upplifa á einhverjum tímupunkti já hugsi ég, hefur þú upplifað þetta? ó, já, já, já, já. aðna, <laughs> ég held að ég frekk svolítið uh, mikla reynslu af þessu út frá bara stórri tilvílin þannig fyrir þá sem vita ekki þá aðna hef ég verið og var andlit tölvunar fræðirinnar. Vá, wow, svaka, svaka. En hvernig það gerðist var bara mjög óvart. Það var bara eitthvað tölvupóstur, þeir vantæði þá fyrirverandi Flensborganema í eitthvað myndatöku. Það átti bara að vera fyrir eitthvað lítinn bækling í Flensborg. Ég mætti, bjóst við, við erum kannski 20 manns, enda með að ég var einn og svo plata ég annað með mér en það voru 2-3 og einhvern veginn út frá því að mæta í einhverja myndatöku í einhverju flippi þá allt í hennu var myndina mér komin að heima síðuna það var eitthvað skildi sem var í skólanum og fleira og ég varst að vona skrítin einhvern veginn upplögun og þegar fólk verði ekki að stoppa mig og eitthvað að ah, þú ert ekki gæinn á myndinni og í tölunafræði ég var bara eitthvað svona jú Þú ert ekki með allt á hreinu eða? Já, ég hef bara ekki það. <laughs> Já, þú ert andlit tölnafræðinar, svaka gæi og ég tengdi ekkert við það. Þannig að tók maður langan tíma einhvern veginn líði eins og ég átti að skilið eða svona, eða það væri ég. Já, skilið. Já, og svo líka bara í náminu eins og að vera í tölnafræði eða bara hvaða námi sem er í háskóla. Það er alltaf einhverju kringum mig sem er klárarinn þú betur en þú uh, bara með þetta á hreinu einhver sem er að dúksa eða kemst á fósitalistan það er ekki ég allan og það getur verið erfitt að sleppa því að bera sér saman við þannig fólk Og þá sérstaklega þegar maður mætur í tíma og það er með þetta fólk sem er yfirlt sínilegast í tímum og Já. er að spurja Það er oft sitt í tímum og ég veit bara ekki, mér dettur ekki svona spurningu hug uh mhm. -huh. ég veit svo lítið hvað er að gerast uh -huh. Það er svona eitt af maður besti vinnu mín gleimis aldrei, hann er farin til DK núna í skiptuna en þetta var svona smá tossa önn hjá mér því miður en ég maður bara eftir, ég við tveir myndum mæta í starfræðtíma báðir jafn óundirbúnir báðir bara búin að vera heima að spila töluleiki en ég gleymiði aldrei út í hvert einu sinn sem við mættum, sem var ekki oft þá rann gæinn sem rétt upp hönd og var að leiðrætt að kenna hann sem var bara bílað við vorum kannski hundra áns í tíma engin að segja neitt og þessi gæi bara réttur upp höndina bendur á töfluna leiðrætt í kennaran og fyrir svo bara aftur í síman og ég á bara eitthvað hvað hva, hva er þessi, hva er þessi gæi að borða á mótuna? Já, hvað galdra kallir þetta? Hvað galdra kallir þetta? Þetta var hann Viktor félagið minn Nei, nei, þarna Það eh, verður bara svona átt að sá því að fólk er með mismunandi styrkleika og Nett. þótt að aðrir sé að skína í einhverju kringum þig þá mátt ekki gleyma því að þú ert potið líka að skína í einhverju öðru og bara svona ekki, ekki detta í þetta að bera sér saman það bara er ekki gegja, það er ekki gaman Nei, einmitt, og ég veit að það getur verið rosa erfitt að vennja sig af því Já. en þetta er líka, ég held að bara allir í kringum mann sé að gera þetta nefnilega Allir Maður gleymi því svolítið að maður er ekki einn að vera óörgur uh mhm. -huh. þetta, þetta er bara hárétt og líka bara svona ángríns fyrir alla sem er að hlusta þóttu og sért ekki í háskóla þóttu og sért bara kannski að hugsa um að byrja eða er bara nýbyrjar bara það er afreg bara það að byrja og ég vil að fólk sé stolt af sér bara, bara fyrir það að annarkort að hugsa sér um að fara í nám eða bara nýbyrja að koma sér í nám eða bara á eftir að útskrifast skiptir ekki máli þetta er stort skref og það er afreg í sjálfum sér þú þart ekki að vera með týr þú þart ekki að vera gæðin sem er að dugsa þarf ekki að vera gellan á fórstöldlistunum til að vera flottur nefandi Einmitt, Þú þarft heldur ekki að klára réttin tíma Nei. það er allt í læg að taka sér pásur eða missa áhugan á náminu Já. það gerist og þótt og missir áhuga á náminu sjálfu þá þýðir ekki að þið finnist þetta leiðrætt, það má alveg vera með hobby uh -huh. fyrir náminu en ég held að sé svolítið ræðslæmitt við það að skipta um nám eða að taka sér pásu, hæja á sér Já Þetta er mjög góða punktur. Kanski svona, tökum bara kannski smá segment fyrir þá sem eru kannski að upplifa það að kannski áhugin er farin að detta hans niður, kannski ekki jafn, til í slægin og áður fyrir. Það er líka eitthvað sem er algengara en fólk fattar. Bara burnout líka bara. Emmett. Hefur þú upplöðað burnout í námi? Já, ég hugsa það. Uh mhm. -huh. Ég hef einmitt alveg, bara til dæmis á síðustu önn var ég svolítið mikið að ofkera mig í þessum áfengum og var svolítið farin að missa áhugan. En það er líka málið, maður þarf ekki að hafa áhuga öllu í náminu. Já. Og það er alltaf læg, sumar annir verða mun, mun erfiðar en aðrar og bara það komist í gegnum það er nóg, eða skilur við. 100 bíja, 100 bíja. Þannig fyrir þá sem ég er að hlusta við erum þá bæðið á þriðari og ég held að við erum bæðið búin að taka annir sem hafa verið að gegjaðar annir sem voru bara glatar og aðrar sem voru bara ágætar Námið er svolítið rollercoaster það er upp og niður stundum er það bara glatað en það er bara svona partur af þessu og það er alltaf lægi að finnast námið stundum glatað Þetta er einmitt bara þessi lífsreynsla að læra að vera í háskóla og læra á að þess, það er alltaf lægi að falla prófi Já. og missa áhugan og skipta um nám og vera ekki fullkominn <laughs> Já Líka bara, ég hvet fólki í það eins og Svans var að segja ekki vera feimin að vilja skipta eins og ég þekki alveg fólk sem kannski valdi sér eitthvað beint úr mentaskóla var ekkert endilega búin að kynnast sjálfum sér almennilega bara fór í eitthvað og bara helt áfram og voru kannski bara hálnuð þegar ég kannski byrjuði að áttast á því þetta væri ekki endilega fyrir þau en ákveði að halda áfram og það má alveg skipta um skoðin þú má, skilur þú, vaksa sem manneskja og finna fyrir því að þú vilt gera eitthvað annað og manniskan sem ég þekki sem er að upplega þetta er nefnilega bara ég sjálfur <gasps> plot twist wow, wow. er svo ekki það er ekki nei, nei, aðna, bara, það, það, það sem ég vill meina er að það, eins og ég, ég er á þriðjári og ég er finnilega mikið fyrir því að ég er með allt önnur ákvæmál í dag en ég var þegar að ég byrjaði og ég skiluru, ég vil bara að fólk veit vinkar að upplega sama og ég að það má skipta um skoðun og það má prófa eitthvað nýtt eins og við, við, við erum tvítug við þurfum ekki að læsa okkur í það sem við erum að læra bara út allt okkar líf ég get ekki pásu, fara aftur í þetta setna mér ég get ekki pásu og gert ekki allt annað ég get sleftið að taka pásu og bara gert þetta en maður ræður, þú þart ekki að læsa því einhvern veginn í eina braut Næ, emitt En nú ertu komin á þriðja ár. Já. Ertu með tips and tricks. Ú, tips and tricks, þá bara fyrir námiða. Já, bara hvað hefur komið þér í gegnum þetta, nám? Ok, mjög, mjög góð spurning. Uh, tip number one, aðna ekki, ekki fara að tossast, mæla ekki með, aðna <laughs> ekki, ekki vera gæinn sem er að við það bara að læra all áfokan tveim dögum fyrir lokapróf ég verið þar, ég mæli ekki með það er ekki nætt reyndu að atna, peisa þig yfir öndina svona, gera þetta jæmt og þjætt og bara svona eins og ég var gæðin í mentaskóla sem gæð bara lært deginu fyrir próf og náðu öllu það bara, það virkar ekki nærðið jafnvel í háskóla og maður verður svolítið að taka sem er alvarlega og horfa á þetta sem vinnu frekar bara, að þetta er bara skóli hvernig ekki saman maður ekkert eftir það, ég hef gert það þar það er stór mistök og ég bara svona það er svona grunnatrið allan það uh, eh, hvað með þig? Já, ég hef með eitt geggjatipp já ef þau eru ekkert um að lappa einn í skólarum setja okkur hernintól hlista okkar geggjað lag og hafði bara svona main character moment ok, true ég hef svo oft verið ekki með hertatól og það lítil í mér að lappi gegnum skólan ein eitthvað, sérstaklega gegnum sólina mm -hmm. fyrir hún stöppuð, en ef maður með lag það bergar öllu ok, þetta er alveg pro tip eða þú vant að læri pásu settu bara geggja lagi eirinn taktu göngutur það virkar alltaf líka svona smá pro tip, bro tip Taktu með þér rækta fyrir skólan Eða verðt í world class Það er geggjað Ég byrjar að gera það Í staðin fyrir að fara í TikTok eða eitthvað svoleiðis Þá kík ég bara niður Og ég tek bara að setja við einhverju Lifti bara aðeins Og það er búið að vera brill, brilljant Já, líka bara nýta kjallaran Almennt Fari í bortinir Já Púl og eitthvað Það hjálpar að taka bara ángríns hálftíma Eitthvað smá skemmtun Eða átviti, auðvitað Eða áttvinni, já. Eða áttvinni. <laughs> nei, nei. Þannig að fyrir þá sem kannski vita ekki, þá atna, í kjallarannum þá er bortennis, fúsbal, uh, eh, púlborð. Já, sjómvarp. Sjómvarp. Ég veit ekki hvort það virkar sko, án bjóðanest. Það er pleysið svontalva, en ég veit ekki hvort það séu sko, festeringar. Sko, já. uh, svo líka atna, ís, ek, ek, ekki atna, íshokki. Þitthokki. Þitthokki. Bingo. Bingo. Bingo og World Class fyrir My Gym Homies and Sisters um, <laughs> Svo líka annað sem ég mæli með bara um að nýta sér bara í kringum háar Nauðhólsvíkin er gegguð getur kýtt aðna í sjósund getur farið í sána eða borgar farið í svona heitapott það er rosalega næst það er líka gegguð læri pása eða bara gegguð leils að byrja daginn og svo líka er auðvitað öskuhliðin bara hliðin á okkur fallegur skóur það er geggjaði staðar sem mæli með bara til að fara að tæma hugan taka smá göngutúr takt líka bara félaga, félaga með þér það er underrated finnst mér Já, líka bara nýta sér aðstöðan í háar Já Mér persónulega finnst hún geggjuð og líka getur, það er svo mikið fjölbreytni fara á þriðju hæð, vera í bás einn, study mode, focus mode fara í mhm. sólina, spjalla þar fara í bás, fara á bókusafnið mm -hmm. minnst það geggja sko að nýta, maður er að borga háskjólugjöld og þarf að nýta allt Jú, líka tengt þessu annað prótip, skiluru eftir svona rúmulega klukkan fjögur þá eru flestar stofur ekki meðin að fasta uh, tíma eða eitthvað svolegans og það máttu bara taka hana ef enginn er inni, getur það að lappa þinn og bara, mátt bara herrtaka stofuna mátt bara vera þarna allanótt læra eins og vilt getur tengt yfir skjáarpan í gegnum bara erru-akkántin eða fartölu, það getur ekki máli getur bara kveitt okkur í skemmtileg sjónasefni lært með öðru fólki eða bara hvað sem er þannig þú, þú þart ekki að fara í alltaf í sólina eða eitthvað svoleiðis það er mikið af geggjumstuðum í HR til að læra Emmett, emmett Ég hef tekið Nintendo Switch tölju með mér einu sinni og fara bara að spila með strákunum að það geggjað Það þarf ekki mikið Það þarf ekki mikið uh, <laughs> um, Já Ég held að þetta eru svona okkar pro tips Ertu með eitthvað annað? Ég var að reyna hugsa um eitthvað sem tengist lærdómi sko Já Þú veist maður er nú í háskóla að læra Já Sko Ég veit að allir vita gaman að læra með öðrum Já Það er svona klassist en kannski bara svona smá áminning það er gott að vera í bara svona lærdómsumhverfi og það ert á borði þar sem allir eru að læra sérstaklega það sama það er svona kvetjandi Get, getur spurt hverðar um hjálp og svoleiðis Já, eins og mér, mér finnst ef allir eru að læra borðinu þá verði ég að vera að læra líka. Þetta er búinu keppni sko. Akkurát. Ég má ekki vera svo sem fer að trubla sko. Nei, <laughs> helst ekki. Helst ekki, alls ekki. Um, já, ég held að þetta er eitt fyrir lærdoms pro tips. Já, ég hugsa það líka. Já. Hvað, þau myndir þurfa að velja svona rú, rúmlega einn hlut. Hvað finnst þér bara að vera það besta sem þú hefur fengið úr því að vera í háskóla? <laughs> það er svo stór spurning sko. Það kom það mjög stort svar, gott svar. Besta sem ég fengi út af því að vera í háar. Já. Úf, það er mikið pressa að svara þessu sko. Æ, ég komið eh, tilugur. Já, hvað er minn tilugur? Uh, eh, er það, til dæmis, þú ert í SFHR. Jú, jú. Það er ákveðin einsla. Jú, það er geggjur einsla. Jú, kannski bara að fá að taka það til félagslegunum svona Já. og fá tækifæri til þess og ég myndi fyrra að það var í stjórn Sistra Hvað, hvað eru sýstur fyrir þá sem vita ekki? Það er hagsmunafélag hvenna í tölvunafræðinni Nei, nei, nei Mjög mikilvægir hérna, barða finnst mér mm -hmm. og með skeggja líka hérna, fáum þetta að upplifa svo marga mismundi viðbyrði ég veit ekki, þetta er leiðalt svar hjá mér sko Er þú með gott svaraða? Eh, mér fannst það bara að vera á góðri leið en ég skal, á ég að taka við? Já, taktu við. Jæja. Nei, nei, aðna, sko, ég myndi bara segja líkuð það sama og Svanfríður. Sko, besta við háar allana fyrir mig er hvað eru mikið að tækja fyrir til að læra, læra eitthvað sem er ekki bara tengt náminu þínu. Eins og ég er í tölvuna fræði en hins vegar hef ég fengið að uppláða það að vera nefnda fulltrúi þá tvíundar sem er nýjumittafélag hérna tölnafræðirinnar þar læriði ég margt ég fekk að fara í smá samstarf við HR það kemur að bara markasetningu ég fengið að gera uh, auglýsingar með HR ég fengið að kynna með HR mér sé í dag þá er ég kynningar á því þar sem ég bara er að kynna fyrir mentaskólum HR sem er ákveðin einsla ég fengið að fara allir Ísafjörðar að kynna þar mjög skemmtilegt þar fór ég að bara með ykkur kennurum og það var bara ég og tveir kennarar að kynna í Ísafjörði og fórum út að borða saman og það var geggja og það háið splæsti love that um, og svo líka bara fyrir þá sem maður hafa áhuga að fara í stjórn eins og svo sem er fyrir þitt nefndafélag eða SFH-er það er geggja tækjafæri til að kynnast fólkun í HR og Já, það er samanlega. frábært fólk til í háar ekki allir, sorry ég elska mest af ykkur sem kannski ekki alveg jafn, jafn mikið nei, nei, aðna það er ángríns gegja fólk til og margir af mínum svona góðu vinum í dag kynntist ég bara í háar fólk með mjög mismyndið bakgrunni um, hæfileika og áhugamál sérstaklega þar sem það eru þetta margar mismundið dildir í háar þannig já, svona, já. held ég mitt að fá að kynast allir þessu fólki sem er á mismundið stað í lífinu, mismundið aldri sumið með börn, mismundið kyn þetta er geggjur einslæðin eins og í flestu mentaskólum allan þegar ég var í mentaskóla þá voru þetta bara krakkar á mínum aldri allir á sama stað í lífinu einhvern veginn, en maður færi þess að reynslu núna og kynast mismundið lífum bara finnst mér Já, líka bara alveg stort stök eins og ég var í Flensborg þar sem meðal manneskjan var bara tossi sem bakkaði og skiluru var bara eh, ekki endla skemmtilegast að manneskjan en eins og hérna í HR þá allir hérna hafa stóra drauma er að meða hátt í lífinu hann ástæðandi fór í háskóla um, og einhvern veginn þetta er bara svona þetta er krefjandi umkörfi sem skilar góðu, finnst mér og að vera í kringum þetta fólk einhvern veginn eins og þú segir aðan svona, svona smá svona samkeppnisstemning já einhvern veginn bara svona ídamanni áfram einhvern veginn sem ég hef skekkjað Þannig að þú myndi segja að það hafi verið rétt ákvörðun að fara í háskóla Hárrétt Hárrétt Hárrétt allan að mín vegna alls ekkert allt verið geggjað langt í frá en þannig er þetta bara allt en definitely worth it sko definitely worth it og ég er ekki eins og ennþá útskriðar kannski fyrir master langar í skiptin á Já, einmitt að það opnar á mörg tækifæri sko, Já. eftir námið Er þú í skiptin á? Nei, ég hugsa ekki en ég held að það sé ógeðslega gaman og ég hefði verið til að gera á öðru ári ég bara gerði það ekki mm, ég fattu það ég held ég ætla að taka það í master ú, það er snöðut skella mér eitthvað skemmtilega stað helst við sól helst það sem það er öðna, hérna, heitt Emin, en aðna hérna, ég, ég held að við ætlum að kalla þetta gott í dag við erum búin að ræða margt og mikið margt og mikið mikið tips and tricks og bara hvernig það er að vera í háskóla. Já, vonandi var okkar reynsla af háskóla bara gagleg fyrir ykkur. Um, bara takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir að hlusta. Mm -hmm. If you made it here, you're a real one, sko. Ángríns, tek, tek undir því, sko. Þannig, já, bara takk. Já, takk fyrir.